它主要表达的是心想事成这件事情，还有如何运用吸引力法则来帮助我们达成心里的愿望。很多人看书上写的都觉得好像蛮简单的吧，所以我们就来实际操作看看。可是呢，实际要执行起来的时候，就发现好像没有这么容易，而且失败率还蛮高的。那到底要怎么样做才能够真的心想事成呢？在学会怎么运用吸引力法则，你得要先。 了解它，对精英老师而言呢，吸引力法则就相等于是发愿力，而发愿力代表的是什么？就是单纯的去想，what you desire，你到底想要什么？要什么？就把自己想成是一个磁铁一样，你是一个本体，所以你想要的东西，请务必需要是正面的。 因为这样，你才会吸正面的东西到你身边来。比如说，如果你一直想你害怕的、你不想要的东西，通常就会招那样的东西来。比如说，有一个女生她怕蟑螂，或是有一个男生他怕狗，结果呢，你因为产生这样的一个害怕的意念，通常你在闪 蟑螂或闪狗的时候，它们就会往你的方向飞，或往你的方向扑过去。为什么？因为你的磁场圈就是把它们往你的那个方向招过去了。这样子你理解了吗？这个就是一个最 typical 的错误的使用吸引力法则的方式。这样子可以理解了吗？所以呢，正面的。 Think positively 的一个思考模式，还有正确的使用吸引力法则是非常非常重要的哦。再来呢，我们呢再来举一个例子，就是我们都知道，如果你要圆一个谎，你要用更多的谎言来去包装它，是吧？所以，当你无意识的时间呢去产生很多的负面想法的时候，你也会无意识的去用更多的负面想法去包装它，去包覆它。 这样子是不是有点抽象，没办法理解呢？没关系，让老师来解释给你听一下。这就像有些人会来问老师说：“丁老师，为什么我找不到工作？”“丁老师，为什么我找不到对象？”这就是你产生的负面想法，然后你就会再产生第二层的负面意识，为自己的回答自问自答说。 是不是因为我的条件不够好？是不是因为我的年纪太大了？会开始用一些呃自我回答的一个原因来回答，这就是你无意识的去包装了这些负面的想法。当你去包装这些负面想法的时候，你是不是让他们因此变得更加的具体，更加的 real，变得 realistic？因此，他们往往因为这样子就变得。 更加的真实就被坐实了，结果他们就真的变成真实的状态，真的找不到工作，真的找不到对象，真的没有你想要的状况发生，所以你用错了吸引力法则。再来呢，在我们这个中国文化的这个太极圈里面呢，不是有这个阴跟阳吗？那这个阴阳里面有两点。 这两点呢，分别是黑白，也就是我们的极阴跟极阳。那这极阴极阳呢，就是代表我们这个正面的这个负情绪。这正面的负情绪呢，也会衍生出一个磁场的一个波动。那这波动呢，你可以把它当做会有一个共鸣共振的一个效果。你可以把它当做是一个 atmosphere 的一个圈。我们可以用一个更简单明白的案例来跟。 各位解说清楚，比如说，如果你是一个学生，你觉得我我让你在图书馆看书，在补习班看书，在咖啡厅里面看书，在家里看书，哪一个环境的看书效果会是比较好的呢？不用意外哦，在家里看书的效果，你的专注力可能是会出意外的是最低的。为什么？因为在群组里面的一个共。 这个共振的磁场的专注力效果会加强，反而会让你出乎意料的更加的能够专注在你眼前的事物，比较不会分心。反而在家里你会开始摸鱼啊，觉得我可以干什么啊，然后时间会莫名妙的消耗掉。不信你可以自己观察看看，试看看。下一个重点呢，就是我们要学会感恩，还有呢要。 知道怎么样去转念，每个人都会觉得，哎呀，老师，你这个哈，我们都知道，我们都常常听到，每个人都觉得他办得到。其实呢，这是一个很不容易做的事情，而且是必须要一直去学习怎么样去做的。比如说，如果你被无偿要求超时加班，你会怎么想？你可以转念告诉自己说，没有关系。 至少我有被利用的价值，这是一种肯定。你有办法微笑的这样告诉自己吗？你会怎么样去看待考核的隔月，每个人都加薪了，就只有你没有加薪呢？你可以微笑告诉自己，没有关系，是因为我还有很大的进步空间吗？你能够心平气和的放下所有的情绪吗？首先放下情绪是最难的。 转念也是很难的，但是如果你可以让你自己少了这个情绪的包袱，这些正面情绪呢，可以围绕你的话，那你离掌握吸引力法则的诀窍就不远了。再呢，很多人就会说，吸引力法则就是跟宇宙下订单，把你的梦想写在纸上。其实最大的问题是，请问你们到底都在纸上写什么啊？ 我真的很好奇耶，请你们不要贪心，请你们实际一点好吗？因为这个就跟不管你在哪一间公司上班，你在定预算、定年度预算，或者是定每一季的预算是一样的。请你不要写的太夸张。如果你你写的东西是达不了标的，那要去做修正啊。所以，请你们现在立刻拿出来做修正，然后我们下一集再来讨论。 怎么样真正的运用吸引力法则，好吗？我是金英老师，我们下一集再继续讨论吸引力法则的实用篇吧。有希望老师咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网加入老师。我们下次见喽，拜拜。